コインゲットハイタッチうまいよくない全然超えるよあの当たりしてたら右のバンカーまで右182そう黄色黄色のちょ左が193バンカーの先にあるレギュラートラああ見えた見えた見えたおお ちいいしいいとこいいとこ止まった止まった止まったこれもう本当完璧じゃない入るセーフ入った入ったもうちょっとだったんだけどやだ フったいいよいいよラフってやばいかも超える出たあで超えた超えた超えたあよかった危な <laughs> い本当落としどころが狭いね狭い超頭使うちょうどいいとこにあるんだろうね全部ね本当これ白だったら気にならないのにね気にならない気にならない全く右バンカーと狙ってくるけどナイス 止まってあンカー入ったもううん。フェアウェイ。ヘッドアップ。4枚。 うんナイスお近いんじゃない近いよ近いよねうんじんちゃんが見守ってくれてたから集中したちょっと振りすぎかももっと弱くていいそう うまいよ。いいよこれいいよ。いいうまいうまい <laughs> うまい。 内緒内緒大丈夫かな大丈夫いいかなもしかしたら 前足、前足じゃつま先。え、左足下がり。左足下がりです、ね。 おおナイスおおナイスパーナイスパー素晴らしいあれだねパまためっちゃいいねあれ違うよなんでそっちからそんな速いの速かったね伸びたそうでしょ下り下ってるのうんパターめっちゃ入ってるよすごいここ左に行きやすいうん でも広いから大丈夫うん打ってください大丈夫大丈夫怪我ないああオッケー Нет, не, не, не, не, не, не, не, не, не, 釣 <laughs> りいただきました釣りいただきましたそして出てたどっちに跳ねたか見えなかったねすい行きやすい。うん。打っときます。はい。赤の赤の二番。最初は黒。 低い低いよ眩しいねレフ板みたい眩しい <laughs> 珍しくないか珍しくなんか伸びてるナイスいやー2回もミスしてるよバンカー入れてちょろお3度またコインゲットじゃん苦手なフックライン の結果ですじゅんちゃんがセブンのみマイナス一、でみやこさんが3尾最後のバンカー最後のバンカーでマイナスいただきましたでまさかのプラス一。 <laughs>